Ataxe es una enfermedad que se nació, es una mutación genética en el ADN y esa mutación se afecta al cerebro. El cerebro hace el sistema nervioso. So, durante la progresión de Ataxe una paciente pasa a hacer varios síntomas o varias dudas con la taxa. La primera es la equilibrio. Nosotros perdió la capacidad de marchar durante la progresión. caminamos como alguien borracho tomando. Segundo, general la conexión. La capacidad cumplir movimientos voluntarios. Um, Por ejemplo, si quiero tocar mi moto aquí, va a ser un poco difícil y no es un movimiento fluido. Y cuando tengo mi mano está bien, pero para tocar es la problema durante la progresión vas a peor, peoría, hasta el punto que no tienes control de, de movimientos. El tercer síntoma más común es desarte o la voz. En ese tipo de taxia que presenta aquí en Veracruz, tipo 7, es el único tipo entre los 40 tipos conocidos de hoy que la paciente se perdió la vista también. So, vamos a resumen para entender la magnitud. La progresión va a rapar la capacidad de marchar, rapar la capacidad de tocar aparte la voz y vista. Y de nariz no, solo la, vista, la boca, en algunos tipos de ataxia afecta los oídos, la corazón. Es fundamental que sabemos visualizamos que estoy hablando. So, una persona en el campo que no puedes caminar, no puedes hablar, no puedes mover, ni puedes ver, estás viviendo un estilo de vida encarcelado en, la casa de su propio cuerpo cuando hablamos el estilo o calidad de vida, esa persona 99% del tiempo no sale de casa. So, ellos no solo están en cárcel de su propio cuerpo, están en cárcel de propio hogar.